Unser neues Kroatischbuch heißt Naputo. Wir üben am iPad oder am Computer. Zu jeder Lektion gibt es Übungen auf der Plattform lms.at. Wir üben bei Besser Lernen. Die bunten Kreise zeigen uns, wie oft und wie gut wir etwas gemeistert haben. Wir singen auch sehr gerne Lieder im Kroatischunterricht. Beim Lied müssen wir die richtige Reihenfolge des Textes finden. A sada ćemo svi skupa jačiti jačku Veselo je društvo naše. A vi ćete najti pravi redoslijed teksta. Außerdem können wir den neuen Wortschatz üben. Bei Anwendungen können wir auf Kompetenzen gehen und können dann ankreuzen, was wir schon können. Wir haben viel Spaß mit den digitalen Übungen und lernen dabei auch sehr viel. Das kann ich bestätigen. Die Kinder sind wirklich motiviert und haben viel Freude mit den Übungen.